aventure, c'est ma vie. Je me sens belle, sensuelle et féminine. Hmm, Paris. Je suis à toi. une touche de rouge sur mes lèvres, sur mes ongles. Allô Mon amour, c'est moi. Je t'attends. Oui, c'est moi.